Me olemme Jukka Koperan kanssa tehneet kovasti töitä täällä eduskunnassa nämä neljä vuotta ja täytyy sanoa, että mies on erittäin ahkera ja tunnollinen kansanedustaja, edustanut erittäin hyvin omaa aluettaan, sitä Saimaan aluetta, aluetta ja sitten sitä kaakonkulmaa siellä. Mutta ei pelkästään aluepoliittisesti eh, hyvä ehdokas, vaan myöskin yleispoliittisesti ollut puolustuksen ja turvallisuuden asioissa aktiivinen ja voi kyllä sanoa tällä kokemuksella, että hyvä mies eduskuntaa.